મારી નવી નવી વાતો અને અભિનય ગીતો સૌથી પહેલા જોવા માટે એને અત્યારે સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને જે બાજુમાં નાના ઘંટી છે એને દબાવવાનું ન ભૂલતા નહીં તની પેશ કરે છે આનું મસ્ત ચાકર જે બહુ મસ્ત ગીત no, no. એનો બાદ સમડાવી દઉં અંતર મંતર જંતર હું જાણું છું એક મંતર તને ચકલી મનાવી દઉં તને કાગડો મનાવી દઉં જોવો Oh! હવે તની રજૂ કરે છે એક સરસ મજાનું ગીત તની પેશ કરે નહીં